chawega ri keila ni'i ri chama ri aru kachi'i ri nua chama un re suva toma tiangun ena nyun aku na pe pema toma ni pi uuru nyun aku ta umai i tota ni ai kumana no turu ne ta kwa na nyun to togna ta daugun toma ni tiku na ti inguru numa ta ma ni paiguru numa uru ta ma ni paiguru hi ti paigu fo iku re hi a ti paigu